Tahap tiga, penyadaran sekilas organ tubuh. Bagian kepala, sadari mulai dari muka, ubun-ubun, sampai ke belakang kepala. Catat, muka, ubun-ubun, belakang kepala, lepas tegang. Bagian tangan, sadari mulai dari kedua pundak, kedua lengan, sampai ke kedua ujung jari tangan. Catat, kedua pundak, lengan, ujung jari tangan, lepas tegang. Bagian badan dan kaki. Sadari mulai dari punggung, dada, ke bawah sampai kedua ujung jari kaki. Catat, punggung, dada, kedua ujung jari kaki, lepas tegang.